pandemija nam je donijela namjerljive promjene. Svi dani postali su jedni drugima nalik. Važno je znati pronaći ono što će taj dan učiniti ljepšim i drugačijim od ostalih za nas i naše bližnje. Virus sam po sebi ne može biti dobar, um, ali je donio dobro što je vratio obiteljstvo, što je vratio zajedništvo, ukće. Ukoliko Eh, taj, taj pozitivan naboj koji sada imamo jedni prema drugima u pomaganju ovaj, na, na različite načine iz različitih aspekata bude nastavljen, mi smo, mi smo pobjednici u ovoj situaciji. U mnoštvu loših vijesti, naša sitnica nekome može uljepšati dan. Možemo poslati lijepu pjesmu, možemo poslati eh, preporuku za film. Svi koristimo društvene mreže, može većina nas, ako ne koristimo, možemo nazvati kućnog preko kućnog telefona, lijepo se pozdraviti, ispričati s ljudima. A imamo vremena i za umjetnost. Otvorena su pozorišta u našim domovima. Jeste, svako večer gledamo predstave kada nema u Sarajevskom, a ono ima u Beogradskom. Mi nastavimo svakodnevno da na neki način onaj, ubacimo neku od slobodnih aktivnosti koje bi e, bile vezane za našu jel, tjelesnu aktivnost, da odemo, da prošetamo u prirodu, da li da se vozamo na biciklu i to zaista nastavimo svakodnevno da radimo kako bismo održali jel, neku mentalnu kondiciju u toku ovog, ovog, ovog svetog, svetog mjeseca. U izazovnim situacijama shvatamo ko su nam prijatelji. Jedan na kojeg često zaboravimo jeste priroda.